哦，开始啊，开始啊！来，首先市长唱。进来，进来，进来，拆厝咯！来拆厝咯，去大楼咯！进来，进来，进来，拆厝咯！来多光咯，未发电咯，拆厝袂得，现在趁钱，人民基。 关五城河，进来进来进来拆厝咯，来拆厝咯，起大楼咯，进来进来进来拆厝咯，来倒光咯，袂发电咯。OK，接下来市民回应。 麦粿麦粿麦粿，拆出咯！麦粿拆出麦去大楼。麦粿麦粿麦粿，拆出咯！厝听得无，行顺看无，大楼起好，无人买卖，网啊伫飞，是要如何？麦粿麦粿麦粿，拆出咯！ 卖个跳出，卖去大楼，卖个卖个卖个跳出楼，厝跳到无，行顺看无，煞。